собираете все вещи, собираете это при клиенте, ценные вещи отдавайте клиенту. Если он там оставляет нам хранение, вы должны посмотреть, что там наличие есть, если он тут. И потом уже, когда будете давать машину, ему отдать. Потому что когда так просто машину принимаете, это уже из нашего опыта, из моего личного опыта, потом начинается у меня то пропало, то пропало, то пропало, обезопасьте себя. Да? Всегда вещи соберите для хозяина, ценные вещи отдайте ему. А, если он просит оставить на хранение, то где-то в безопасном месте остатки на хранение, но чтобы мы согласовали, посмотрели, кто, что, что, что, что, кто, кто. Потом диагностический чек-лист. Диагностический чек-лист, он обязательно тоже нужен. Тоже случаев очень много таких, что машину приняли на химчистку, ничего не взяли, машина грязная стоит, кому грязи. Вы ее отмыли, помыли, химчистку сделали, утром клиент пришел, у меня этого не было, вы сделали то-то, то-то. Для этого, чтобы такого не случалось, есть диагностический чек-лист, у неплохо. Можно скачать в свободном доступе. Прошли салон, внутри, все, двигатель, все открыли, посмотрели, все косяки, которые есть, вы записали, все, вы себя обезопасили, на бабки вас уже никто не разведет. Потому что кто-то таким образом. Даже не разводят потому что последний случай с BMW был, э, семерка, э, ну, он говорит, дай 100 тысяч, я покрашу борт. Он говорит, нет, по псу подал, и по псу 500 тысяч отдал, нормально. Вот. Соответственно, лучше всего как бы сделать себе обязательно как норму введите, чек-лист, и тем самым себя обезопасили, не только себя вы обезопасили, но уже показываете, что вы действительно серьезная организация, что вы принимаете машину по чек-листу, и в тот момент, когда вы откроете автомобиль, действительно клиент каких-то вещей не видел, да? и он начинает вам вопросы задавать, а можно это сделать, а можно нельзя, понимаю, это еще плюс к тому, э, что еще можете дополнительно сделать какую-то услугу, да, может, у него какой-то там который вы можете устранить. Вот. Будь то на как раз на покрытии там, царапины, потертости и все прочее, если это возможно, да, вы удаляете, плюс вы еще на нем зарабатываете, тем самым как бы вызываете к себе доверие. Вот. Если вы работаете так же, вы записываете спидометр, э, техническое средство там все, даже потому что скажут, катаются на моей машине, я вам могу хотя хотите видео покажу. Вот здесь плохо покажу, как гастарбайтеры работают. Нет, вот здесь э, э, Аквабокс, это торговый ТЦ э, это на Ленинграде. Я туда приехал, они позвонили, да, мы пообщались с ними, все там, ну, все порешали, как бы, да, там они собираются копами, вот это все там сто процентов. И тут эти узбеки, рашики, не знаю, кто там. Короче, а вот на Мармут разрохали, и своему еще э, соплеменнику ногу. Ну, короче, на соплеменника еще наехал, ногу отрезали. Вот, я этому грузину звоню, ну что, Биджо, какой случай Биджо на видео посмотреть, Биджо, ты видишь, что тут натворили из меня? Вот. Какой повод, не знаю, надо эту ситуацию разрулить. Вот. И тут еще к чему. Никогда не доверяйте мощникам ключи, никогда. Никогда, ребята, это человеческий фактор. Отвечать вам. Вас ночью взял, смотрю, прыгнул, завел, поехал, газует. Пришла машина, мойка работает, музыку включил. Офигеть. Люди приходят, ребят, ну, Михаил вам зачем включали музыку? И докажи, что это не вы. Вот и все. Так что здесь, как бы, в этом плане аккуратнее.